Мирного неба, шановні демеряни. На продовження теми про вовків у овечій шкурі мова знову піде про одіозну депутатку Ірину Побідаш. Ця пані, яку ще називають політичним хамелеоном, за свою діяльність має досить великий список скандальних та сумнівних заслуг. Тісні стосунки з регіоналами, причетність до передачі Гір'я Януковичу і ще багато іншого. Одним з прикладів, були протести проти незаконної діяльності комплексу Агромарс, які очолила Побідаш. В цьому брав активну участь також один з депутатів-активістів Євген Чепков, і вони разом навіть добились значних успіхів у цій справі. Але потім самоусунулись. Люди почали думати, що вони просто отримали хабара. А після того, як виконавчий директор компанії Олексій Марченко на виїзному засіданні підтвердив ці підозри, всі сумніви щодо отримання відкату відпали. Суд прийняв Суд проводилися судові можна розглядалися, е, е, в тому числі долучалися салфетки, на яких суми писалися і так далі. І в кінцем результаті е, да, Ірина Валентина, ви забули, як я вам теж возив, будучи в Юрті. Ірина Миколаївна, ви забули, як я вам привозив теж да? взяточку від Сігала, да? Ви забула? Ви забула? Як ви- в б'юті а скільки було? Я назву. Так скажіть, я назву. скільки? Я слідчому назву. Так нам назвіть. Стаття п'ята. стаття п'ята. Ви знаєте статтю 5? Знаю. От назвіть, будь ласка, скільки ви давали. А я не зобов'язаний вам називати. Як не зобов'язано? Так не кидайтеся словами. Кримінальна відповідальність давати взятки, ви знаєте? Ми- за два дні ми на сьогоднішній вже день. вже Ми на сьогоднішній день е, А чому ви нам не давали? все можливе. Всім. Шановні депутати, Це лише одна з відповідей на запитання жителів громади, за що живе одіозна депутатка, яка ніде не працює вже тисячу років. Спільна діяльність зі скандальними активістами Вишгородщини, які заробляють подібними методами, лише підтверджують цей факт. Але, як би там не було, для мене особисто найбільш огидним та цинічним є той факт, що Ірина Побідаш, яка з одного боку була учасницею Революції Гідності, з іншого боку, служницею регіоналів, зокрема мера Бучі Федорука, який чіпляв ось такі картинки на біг борди. Прихильники, яким вона все ж таки змогла задурити голову, вважають цю пані чесною, справедливою та розумною жінкою. Для прикладу, більшість росіян так само думають про Путіна, якщо провести аналогію. Але ж ми з вами чудово знаємо, що це не так.